<laughs> Oh, no, no, no, no. <laughs> 我太……嗯？哎呦我的妈！ <laughs> Mink, mink, mink. Mak makan mak, minta makan. mak mak mak, mak, mak, mak, mak, mak. Maaf ya mak. <laughs> 哎呦我的妈！ <laughs> AI hai mươi tám mình mình mình <laughs> Put this tree in this hand. Which one would it be in? Good boy. Good boy, Gato. What if I switch it up, Gato, and I put the tree in my left hand? Which one would it be in? Huh? <laughs> He's thinking. <laughs> Which one would it be in? Good oh boy. That's a good boy. Good boy, Mr. Oh 皇后娘娘，您千万不要被这些花言巧语给骗了，妾以为……哦哦，Thank you. Okay, wait, wait, wait. Космическое. Космическое. Космическое. What? What? What? mom